жоон төргөн ааш гаргад юм би. Угаасаа гэрт байгаа ганц төргөн аашт нах. Тэгээ төргөн ааш гаргаал дандаа гомддог уучлаарай. Гомддог тийм. Санаатай буюу санамсаргүй гомдох үйлдэлүүд их байдаг. Энийг хүмүүс заримдаа санаатай гомдоочтой гэдэг илүү гүн гүнзгий гомдоод байдаг. Ер нь альва хийж байгаа нэг юм гомдол төнирхлийн асуудал бол дандаа санамсаргүй байдаг шүү. Эцээч хэмээн хайртай хүнээ ч юм уу санаатаагаар гомдоо ингээ гомдооч хийдаа гэж бодчихсон шүү дээ. Санамсаргүй үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр тэр санамсаргүй байгаад байгаа дуучлаарай. Аа. <laughs> Санамсаргүй гомдоогоод байгаа. Санамсаргүй гомдоогоод байгаа шүү. <laughs> Тэгээд дуучлаарай. Талархах юм маш ихтэй. Нэлэг бүтэн амьдрал байлгана гэдэг чинь бол хамгийн том талархах зүйл гэж бодож байна. Тэгээд одоо юу гэдэг хүүхдүүдээ ийм бахархалтай аа байж, надтай ийм халамжтай хань байж, ээж аавдаа ингээд маш халамжтай сайн хүү байж чаддагт нь бүх бүх зүйлд нь ер нь бол баярлаа. Аа хамгийн анх одоо эрэх хүн гэж одоо нэг ийм хүн байх гэдэг нэг юм дотор байдаг төсөөлөл байдаг тий. Яг тэрийг бүрэн дүрэн байлгаж чаддагт гэж ер нь бол хамгийн анх надад нэг тийм л мэдрэмж төрж исэн. Нөгөө эмгтэй хөхөд бол нөгөө ааваараа төсөөлдөг гэдэг шиг. Миний аав шиг илүү дутуу зангүй. Тэг хамгийн одоо мундаг гэр хүн байгаад нь л талархъя. Анчиас юу? Аа. Яришо. Аа. Намайг өнгөө ярихад дандаа нийтлэгт баярлаа. Би нэг амар муу өнгөө ярьдаг. Гэхдээ сонсоод байгаа аимшигтай муу ярина. Тэсний үнэхээр инээдэмгүй болгоод ярьцдаг. Тэгэхээр дандаа инээдэг байхгүй. Жинкнээсээ яа бордрастай я жинкэн ч юм уу яаж нэг гэдэг. Аюу гоё авдаг шүү дээ. Тэр чи аюу том талрахгүй шүү дээ зүш. Өсөд юм шиг ойлгохгүй байгаад. Манай ангийнхаа хүртэл гэдэгсэн шүү дээ. Угнаг ярьсан дуянгаал энэ нэг. Дэмжээд л ахгүй юу? Дандаа дэмждэгт бас их ба. Талрахгүй шүү дээ зүйд шүү. Ганц л юм амлаа юм. Би энэ гэр бүлийг бүрэн бүтэн байлганаа. Гэр бүлээр нь байлганаа. Зээч хөвгүүдээ аавгүй байлгахгүй, ээжгүй байлгахгүй. Тэ? Яг л дараа дараагийн гарч ирэх тэр сэхүүсэн тэнгэрүүдийг яг л нэг үйлдэл яваар <laughs> нэг үйлдэл ээжээр нь байлганаа одоо шолоохон хэлээд байгаа. Шолоохон хэлчихээ. Сал энэ амьдралыг салахгүй. Тэрэн дээр би бол бат загсан. Бас битээр одоо битээрийн хувьд бол салчих гад байх үед аль байдаг энэ олон жилийн турш салчи салчи гэсэн. Өө сайхан зүгээр. Чи сайхан дээр би сайхан дээр гэж тохиолд ганцхан шалтгаан байдаг. Юурээс гэр бүлийг байлгаж идэг. Энэ бол та хоёрын дундаас гарсан хайр тэр хүүхдүүд байдаг. Би өөрөө бас яхан уулгүй л миний жаа хоёр баг багт манаас хоёр тийшээ болсон ер нь маш олон салтууд байдаг. Маш олон нийлж. Тэгэхээр яг хувь хүн талаа бодох юм бол тийм шүү дээ, тийм үстэй. Нөгөө ганц л амьдрал нэг ганц амьдрах юм чи өөрөө сайхан байж амьдрах. Нөгөөнөөс сайхан байлгаад амьдрах. Тэр бол би салтанд буруу өгдөггүй. А гэхдээ би одоо яг та хоёрынхаа өмнө энэ олон үзэгчдийн өмнө энэ гоё хамт олон багийн өмнө янгаруу харж байгаа, тайртай нараа харж байгаа Тэ салхи гэсэн салахгүй навширнаа. Тэгэхээр <laughs> навшир шүү. Тэгээд навшир шүү. Тэгээ угаасаа навширдیں۔ <laughs>